Im Internet wieder mal nichts Neues. Ich schaue mir mal die alten Bilder mit Freunden an. Wie? Auf jedem Foto bin ich am Telefon. Bin ich ein Idiot? Wie konnte ich mir das alles entgehen lassen? Ich versuche es wieder gut zu machen und melde mich bei Ihnen. Ich will erfahren, was Sie gerade machen. Hm, komisch. Wieso geht keiner ran? Hase? Und? Ja. Ich gehe mal zu Katharina. Vielleicht sind sie ja da. Wir haben uns freitags immer bei ihr getroffen. Hallo, Sally. Hallo. Ich muss leider gehen. Wir sehen uns. Okay. okay. Ciao. Ciao. Bist du mal so. Ahoi. Ahoi. Ciao. ich bin, euch wieder sehen kann, direkt mit euch reden kann, face to face. Ich bin sehr froh, dass ich das alles rechtzeitig begriff und meine Freunde und die Erlebnisse mit denen nicht verpasst habe. Ich mag meine Freunde sehr. Schätzt eure Freunde und Familie. Das Internet kann man nicht verlieren. Freunde schon. Was ist spannender, Zeit mit Freunden oder die Zeit im Internet?